Это ну, небольшой обзорчик вот такого спортивного прибора. Ниже кину ссылку, где он стоит буквально копейки. Говоря, за эти деньги даже не знал, что здесь батарейки, на дороже стоят. Значит, смысл. Это бабочка, которая прилепляется к нам на пузо. И, соответственно, качает мышцу комплекте батареечки, гель электропроводящий, зажимчики и, собственно, сам экспандер, или как он там называется, тренажер электростимулятор. Сейчас распакуем. два ремня. Ну, вот так вот их надо прилеплять, чтобы когда на тело накладывается не было дискомфорта с одной стороны есть липучка и соответственно другой батарейки вставляем раз так одной достаточно то есть вторая даже еще идет запасная у нас получается так заработал включили. Угу. У нас. Да, все идет сюда. Так, вот не знает, надо отрывать или нет. О чем инструкция нам гласит. Видите, прилеплять можно на разные части тела. Так, снимать ли защитную пленку или нет, пока не ясно. Будем выяснять опытным путем. Так, сейчас я ее намажу гелем. Так, пощипывает, кстати. Думаю, вот так это делается. Наверное, отлепляется все-таки до электродов надо отлеплять. Берем пока. Так. Угу. Очень даже очень. Угу. И пробуем прицепить на наш пузо прилепили. Включаем. Начинаем второй раз. Угу. Прибавляем. Что хочу сказать. Забавно. Реально я чувствую. Ведь это еще не все. Мышцы мои подрагивают. Ну, да, <laughs> не ожидал даже вот такой. Так, режим номер. Ага, какой-то другой режим. Увеличиваем. Во. Более длительно. Ну, реально напрягать. лапами. Шайтан машина. Короче, попробуй-ка я недельку потренироваться. Посмотрю результат. Бегер. Да. Вплоть до... Так, терпимо, но уже. Угу. Так, еще лежим. Угу. Такой длительный стрекодами. Угу. Напрягается, отпускает. Напрягает, отпускает. Ладно носить можно. Ну-ка. Ну, в принципе, чуть-чуть трещит, а так можно ходить. Ничего страшного нет. Угу. Ну да. Мышцы работают.